ze stałej pracy do freelancerstwa, czyli moja droga do biznesu garażowego. Gdy na koncie mieliśmy zaoszczędzone tyle, by pokryć 7 miesięcy naszych kosztów, to wypłynąłem na głębie, to znaczy porzuciłem korporacyjną przystań. Moja nowa praca to głównie sprzedaż, bo pracując na swoim, przez większość czasu jestem sprzedawcą samego siebie i swoich usług. Zdałem sobie sprawę, że dzielenie się wiedzą w jednominutówkach, budowanie nowych relacji społecznych, wciąganie współpracowników w moje interesy to de facto robota sprzedażowa. Do tego brak godzin biurowych i szefowej wymusiły inną organizację mojej pracy. Plany tygodniowe i miesięczne robię teraz dużo skrupulatniej niż na etacie. Okopuję się przed złodziejami czasu przez technikę Pomodoro, czyli w 25-minutowych odcinkach pracy wyłączam wszelkie rozpraszające mnie media. Do tego na własne potrzeby robię raporty czasu pracy. Reasumując, moje samozatrudnienie wygląda na zaopiekowanie trzech obszarów: finanse, sprzedaż i organizacja pracy, czyli FSO. A ten skrót to już się zdecydowanie kojarzy z garażem. Zrób test na korpolutka i sprawdź, czy jesteś wolny od korporacyjnego wirusa. Weź kartkę, ołówek i notuj A lub B jako odpowiedzi na pytania. Pytanie pierwsze. Gdy Twoją pracę wstrzymuje problem, to A. Bierzesz się za jego rozwiązanie? B. Szukasz osoby, której o tym powiesz. Pytanie drugie. Dostajesz B.